Se quedó. ¿Te bugueó. Se hacer lo Ay, no, no, no, no. Aléjate, aléjate, aléjate. Ay, aléjate, aléjate. No, no, no, no. Ay, ay, ay, ay. Ay, aléjate, aléjate, aléjate. Aléjate, aléjate. Aléjate.